je vais lâcher la petite quicheta et il y a les iPhones dedans. 3, 2, 1. Aujourd'hui on est au parcours parc de Cherbourg. On va essayer de trouver 2-3 petites lines et puis filmer tout ça. C'est parti Bon du coup j'ai trouvé une petite line, ça commence par ce mur là. Donc là je vais faire un passement. Ensuite je chope cette barre là. Hop, je fais une échappe et je rattrape cette barre. Ensuite je fais demi-tour lâcher, enfin euh, juste repousser là. Après je vais faire une accro je pense. Donc voilà je vais tester. Après je suis pas trop. Euh, j'ai jamais trop fait à attrapé barre. Ça fait un peu flipper mais bon ça va le faire. Attends avec le yep. Bon ça va le faire, il n'y a plus qu'à choper la barre à pleine main mais t'arrives avec tellement d'élan que ça fait bader faut, que je la niaque Faut que je la niaque Bye. Le prochain, le prochain. Toujours le prochain. Yes. Yes Non. Ok. Prochain c'est bon <laughs> normalement. Oh gros Peut-être au prochain. vrai oh c'est chaud. Ah, faut pousser encore plus là, c'est trop dur. Je sais pas si on se rend compte, mais le détente il est énorme. Je fais 1m66, un truc comme ça. Et <laughs> le détente il fait genre euh, deux têtes, de plus que moi. Oh Mec Oh j'étais tellement en haut Non c'est bon là c'est... Faut que ça passe là Là j'étais si proche mec J'ai cru que j'étais en haut Et en fait non Mais le prochain, à chaque fois je dis ça hein, mais... Normalement ça va être bon C'est sûr Non, c'est mort ouais. Ok. Yes, I Oh, je l'ai allumé <laughs> yes. Bon, on a fini avec le parcours parc. On va essayer d'aller sur une digue et pour trouver du cliff. On va aller voir ça. Let's go on a repéré une espèce de structure métallique tout rouillée euh, au milieu de la mer et euh, on s'est dit que ce serait marrant d'aller cliff du coup bah là c'est parti on a mis les combis et puis il n'y a plus qu'à se mettre à l'eau quoi Léo a eu la bonne idée de ramener les iPhones dans sa sacoche. <laughs> du coup, on va se démerder pour les ramener en haut pour faire des petits en iPhone. Mais je sens que ça va être la galère pour redescendre, sachant que c'est rouillé, il n'y a pas de prise et tout pour redescendre. Du coup, ça va être la galère, mais on va voir ça part. est trop froide. Ça va, hein. Ça va. Oh, les fesses. Oh, oh, On refait Bah on aura sauté avant qu'il se rende compte. Bon du coup c'était un peu galère, on a fini par réussir à monter sur la structure. Du coup là avec lui on se prépare, on va lancer un petit double Mais c'est quand même assez badant parce que le spot il est, stylé mais c'est vraiment pas solide du coup c'est horrible genre ça fait vraiment peur, il y a tout qui est prêt à se casser à tout moment. Il faut vraiment qu'on fasse gaffe, c'est dégueulasse, du coup ça fait peur. Et à peine 10 mètres. À peine 10 mètres bah, du coup c'est bon ça part en double avec Léo, let's go. parce qu'il y avait une alarme, donc euh, on faire partir. Je dois lâcher la petite Kishta et il y a les iPhones dedans. <laughs> les gars doivent la récupérer avant qu'elle tombe Prêt 3, 2, 1. Je me suis fait attaquer par une tape sauvage. <laughs> elle essaye de. de, me chiquer la jambe depuis tout à l'heure mais... Vas-y je te libère On vient de cliffer, c'était un peu sketchy mais c'était grave cool Ça conclut une bonne journée Et euh, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo